se está preguntando ¿Qué carajo es este video? Como dice el título del video, esto vamos a hablar sobre el nuevo horario y unos posibles proyectos para 2017 Primero comenzamos con el horario El horario es temporal, así que no se pensará que es para toda la vida Es simple, todos los sábados subir un nuevo video, pero no los típicos Por ejemplo, los buses, los bebés las enfermedades Son videos cortos si no me entiendes, son momentos que hemos vivido la mayoría. Por ejemplo, cuelga vos primero, mira abajo, no me repitan, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora con los proyectos para 2017 pero primero antes hay un proyecto que es el 31 de diciembre. No puedo decirles porque es una gran sorpresa, así que esperas por una semana. Ahora proyectos para 2017 2007, he lanzado tres proyectos, pero tampoco los puedo decirles. puede ser que copie la misma idea o, o también para sorprender a saber qué será. También quería agradecerles por este año 2016. Hemos ido bueno, pocos momentos para decir a total sinceridad. Este año ha sido increíble, ta ta ta, pero el 2017 será aún mejor. Ahora vamos a hablar sobre los saludos. Para enviarte a ti un saludo hay dos formas, y sí, muy fáciles y muy rápidas. La primera es por YouTube, como pueden ver aquí está un ejemplo. Ya, la segunda forma es por Facebook, y si no me entiendes te lo explico muy bien. Abajo en la descripción del video les voy a dar el link de mi página de Facebook y me envíes una solicitud de amistad. Ojo, ojo, ojo. Solo todas las solicitudes que me escriban. Hey, vos eres el youtuber, hey, así. Algo referente, porque no voy a aceptar a una persona desconocida. Así que escriban, hey, yo soy un fan tuyo, hey, eh, la verdad, hey, Steven Joel, así. ¿Vale? También para el siguiente año he empezado a hacer mis primeros games, pero no los típicos Minecraft, Call of Duty, GTA, bla bla bla bla bla. Bueno, si yo subo esas cosas, no sé qué he hecho con mi vida. Así que estoy esperando esperar. esto se está medio enojado, así ¿qué carajo? ¿Esto que era un video? No amigos, no amigos, no amigos. Este video es para decirles que no estoy, activo y si me voy de YouTube, pues yo les diré, importa nadie le importa, así que... Bueno, me despido, yo soy Steven Joelo y nos vemos.